手拍子足拍子お恥ずかしい方は心拍子よろしくお願いいたしますさあ踊り子張り切っていこうかそれでは清子の熱き心感じるままに叫べ魂の声おーいさ 愛あーーカー構えせんはよいやさこの地に示すは我らの国今生徒堂の調べをまとめ序章を迎え

をここに刻めせいか静寂の彼方郷愁の使者感動歓喜戦望効果あらゆる喜怒哀楽全てが鼓動 力強くそして激しくこの前に宿し新たな鼓動を呼び覚ます大岡の打ちし心さあさあ皆様さんさん並べしていきましたよそれもう一丁 Shut yes! 鼓動見ていただいた皆様に深く礼ありがとうございました